Ôi. Đâu? Siddhantar, Siddhantar एक बाइक एक बाईट बाईट कंटाळायला तुझे बाईट किती दिवस धंदे चल अशी राहूया हां सर आता एक लोईन आम्ही ओपन केल्या जी एस जे चेअरमॅन अडगोणकर साहेबांनी जे जीवन जायला oh that it be use because of traffic congestion आणि दुसरं ब्रिज जो आहे त्याचं काम तो सुरू करता आणि ताणें एक्सटेन्शन मागल्या काम कंप्लीट करता हाजेन ह्या ॲक्शन म्हाका दिसता ट्रॅफिक ट्रॅफीक कंजेशन कमी जातले आणि there be is be is of law of traffic तो रूट किती असतो आता आता हांगच्यान गेलो जाल्यार तुम्ही मेसी सर्कलान देंवता ज्या लोकांक पणजे येवपा जाय फ्रॉम मेसी सर्कल ते विलकम कमीच इन सेम ज्यांका सावथ गोवा वचपा जाय ते will go toward south Goa whichever on same road to Duwari Bridge and then they go to either to Margao or to Vasco. So this road will take you directly to Mercedes Circle. If you want to come to Panjim, you take a roundabout and come back. Okay, for going only it is, This is only one way for going. Okay. okay. I mean, uh, if, on another side, how? No, other two bridges are open. Thank you. Thank you.